Γεια σα, Bond YouTubers! Η Βίκυ Καγιά κάνει βόλτα στο εμπορικό κέντρο. Ο Αντώνη Κανάκη θα γίνει μπαμπά. Τι κρύβεται πίσω από το χωρισμό τη Φέη Κορδά με τον Γιώργο Λιάγκα. Οι άντρε πελάτε εδώ στο κομμωτήριο διαβάζουν κουτσοπολίστικα περιοδικά. Φυσικά και διαβάζουν, αυτά έχουν ενδιαφέρον. Οι πόντιε σύζυγοι, του άντρε του που γκρίνιαζαν χωρί λόγο, του ονόμαζαν Τούλγαρε. Από το Τούλγαρι που σημαίνει γκρινιάρα σύρα. Κατ' επέκταση, ονομάζεται ο άντρα που παίρνει μέρο στα κουτσομπολιά των γυναικών. Τι θα κάνουμε, Σοφμού? Ένα πιστολάκι.